Cordial saludo a todas las personas que me están viendo. Mi nombre es Juan Pablo Puentes Vargas, soy de la ciudad de Neiva, en el departamento del Huila, al sur de la República de Colombia. Soy abogado, graduado de la Universidad del Rosario en Bogotá, especialista en Derecho Informático y de las Nuevas Tecnologías de la Universidad Externa de Colombia, magíster en Derecho y Tecnología de la Universidad de Tilburg en los Países Bajos. Eh, adicionalmente, pues he podido adelantar eh, cursos en temas de principalmente propiedad intelectual, y de Comercio Electrónico, con la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia y con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Precisamente pues, relacionado con toda mi formación, actualmente me desempeño eh, principalmente brindando asesoría en temas de derecho informático que tiene que ver con normatividad de datos personales, todo el tema de tratamiento de datos personales, eh, comercio electrónico, licenciamiento de software, términos y condiciones de uso, nombres de dominio y en general todos los aspectos jurídicos relacionados con las nuevas tecnologías. Igualmente, presto asesoría eh, en temas de propiedad intelectual, registros de marcas, derechos de autor, patentes, eh, marcas, diseños industriales, etc. También preso asesoría en temas de derecho comercial, por ejemplo, constitución de sociedades, cumplimiento de la normatividad de derecho del consumidor, todo el estatuto del consumidor, eh, entre otros temas comerciales. Igualmente en temas de asuntos de derecho laboral, contratos laborales, de aprendizaje, reglamento interno de trabajo, etcétera Igualmente en temas de derecho civil, por ejemplo, procesos de declaración de pertenencia, divorcios, etcétera Y finalmente en derecho constitucional y administrativo, por ejemplo, elaboración de tutelas, defensa en procesos administrativos, sancionatorios ambientales, demanda de nulidad, entre otros. Presto asesoría en todos esos temas y litigo pues en, dichos temas. Bien, este primer video, la idea era hacer una pequeña presentación e invitarlos a que me escriban qué temas pueden ser de su interés. La idea es que vamos a elaborar ahorita más videos sobre los temas que mencioné ahorita, principalmente de derecho informático y de propiedad intelectual, porque son áreas que son, digamos que relativamente desconocidas y que son cada vez más relevantes. Entonces, pues les agradezco su atención y espero que sea de su interés este y los futuros videos que vamos a hacer. Muchas gracias.